Ten a palabra o compañero Celso Posada. Bueno, eh, boas tardes a todos e a todas, gracias por vir. Eu me chamo Celso Posada, estou aquí como xoven, como fillo de pensionistas da clase traballadora para decir que moitas gracias ao vosso sacrificio, ao vosa loita, ao voso traballo, e eh, as vosas pensións, moitos xoves como a min, non vivimos debaixo dunha ponte, non temos que pedir nas rúas, e podemos estudar, agradecervos o vosso traballo e o vosso sacrificio. Tamén queremos, como xoves, agradecervos a vosa loita, moitos de vos e moitas de vos, contra o franquismo sodes as mesmas persoas que hoxe estades aquí as que loitaxedes pola democracia, polas liberdades e, pola, e contra o franquismo. Pero, por outro lado, quero felicitar ao movimento feminista polo éxito, dicir adelante compañeiras, seguimos na loita contra o patriarcado e contra as violencias machistas. Gracias a vosa, a vosa loita. E xa para rematar, quero facer un chamamento a toda a xuventude para que defendamos o sistema público de pensións, porque é un dereito de todos e de todas nós. Como dixe o compañeiro do Sindicato de Estudiantes, é importante seguir movilizándose eh, na rúa se facendo política pero tamén é importante a hora de votar que non votedes a estos corruptos ladróns do Partido Popular un goberno de corruptos que rescata bancos, rescata autopistas e non rescata os pensionistas e os pensionistas que é a quen hai que rescatar Por tanto, toda a xuventude, as feministas, a pre, pre, os precarios, os inmigrantes, temos que lutar na defensa do sistema público de pensións, pero tamén pola liberdade de expresión que nos están recortando. Hai titiriteiros na cadea, hai rapeiros, hai compañeros como Emilio Cau que te piden cinco anos de cadea por defender Dende aquí, un saludo, ánimo, seguimos na loita e a seguir defendendo o sistema público de pensións.